Begitu penting peranan tumbuhan hijau bagi kelangsungan hidup dan juga kelangsungan bumi ini. Karena tumbuhan selain sebagai produsen pertama pada rantai makanan, juga memiliki peranan penting sebagai penghasil oksigen terbesar bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Selain itu, lingkungan hijau juga memiliki manfaat besar yang bisa kita peroleh demi keterlangsungannya kehidupan ini. Namun dewasa ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hijau semakin berkurang. Terbukti, masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Hal ini membuat sampah-sampah semakin berserakan dan mengotori lingkungan. Kami pun akhirnya sadar akan pentingnya lingkungan hijau dan bersih. Dan sebagian dari kami pun bermusyawarah membuat tim volunteer lingkungan hidup Mangodian. Tim kami pun memutuskan untuk belajar di perumahan guru indah guna pengolahan sampah dan penyelamatan lingkungan. Tapi kan ada juga sampah itu yang tidak laku dijual. Seperti saya kemarin mengatakan, itulah yang harus harus harus kita olah untuk menjadi suatu kerajinan nggak mudah memang harus membedakan seperti itu kalau ibu-ibu memang kita kali ibu-ibu senangnya ya cuma batat karena untuk bagian apa ada adik kan karena masih muda kan mungkin jangkauannya lebih tinggi juga itu sebetulnya bukan hanya karena materi atau mengumpulkan sampah saja tapi yang terpenting adalah uh, perubahan perilaku Dirasa cukup dalam pembelajaran pengolahan sampah di perubahan Kumuh Indah, kami pun berusaha untuk menerapkannya pada madrasah kami, guna menciptakan madrasah yang bersih dan hijau. Aksi pertama kami, yaitu pengolahan limbah madrasah menjadi produk kerajinan daur ulang yang dapat termanfaatkan kembali. Inilah sebagian produk kerajinan daur ulang sampah kreasi tim kami dan tentunya juga kreasi siswa-siswa lainnya di Madrasah Aliyah Negeri Godian. Menurut saya sebagai man, uh, siswa dari Mangodian itu kebersihan itu sehat secara jasmani, rohani, dan sosial. Kebersihan itu adalah kebutuhan, jadi merupakan kebutuhan diri saya. Jadi itu hal yang terpenting dari manusia yang tidak terpisahkan dan bersih itu kan sebagian dari Selanjutnya, kami juga ikut andil dalam lomba pengelolaan sampah. Langsung saja di sini kami dari pihak Mambodian Yogyakarta yang mengikuti lomba jamaah Competition ingin mempresentasikan hasil karya kami yaitu uh, miniatur hotel ramah lingkungan. Uh, bagian robot ini yang terdiri dari kepala, badan dan anggota dengan kepala sendiri terbuat dari kota darah dan juga ini dari uh, eh, dari badan terbuat dari kalian keras untuk anggota gerak kami membuatnya dari botol mineral dan botol oli yang sudah jadi berangkat lagi uh, kesimpulan dalam membuat karya ini adalah semua benda itu mutiara bahkan sampah juga demikian tergantung bagaimana kita mengolahnya sehat apabila lingkungan itu bersih. Aksi kami selanjutnya memanfaatkan limbah botol mineral menjadi pot gantung. Berawal dari pembuatan pot gantung, pemberian tanah dan pupuk organik sebagai media tanam. Oh ya, di sini kami memanfaatkan abu erupsi Gunung Kelut juga loh sebagai pupuknya. Lalu, proses penanaman. Di sini kami mencoba menanam kangkung dan bayam. Setelah proses penanaman selesai, dilanjutkan proses penyiraman secara rutin setiap harinya. Setelah bibit-bibit tumbuh, langsung deh kami gantungan di dinding pagar sekolah Selain pemanfaatan barang bekas, tumbuhan pot gadung ini juga sekaligus penghias lingkungan madrasah loh. Pesan saya, uh, ayo teman-teman uh, membuang sampah pada tempatnya. Itu semua apa yang di tempat sampah itu jadi rahmat Allah yang dapat disinergikan semoga dengan itu dapat ridho Allah jadinya bisa selamat untuk semuanya ya udah. Aksi kami selanjutnya yaitu pemasangan pamflet ajakan peduli lingkungan guna mengingatkan sesama untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan di area Madrasah Aliyah Negeri Godia. Karena apa? Uh, saya mengharapkan lingkungan Godian menjadi lingkungan yang bersih. Godian peduli